se você vier pro que deve vier é comigo. É isso aí, minha gente. Dia 11 de abril, a partir das 17 horas, da Fundição Progresso, todos pela democracia. Pro que der e vier é comigo.